see. Mon Dieu le ramène au séjour vers toi Que le pardon et la clémence au mon Dieu le ramène au vers toi Mon Dieu Mon Dieu le ramène au séjour sopra se te solo sopra sete sacre uvron Mon Dieu, le ramène en ces jours vers toi. Que le pardon pardonne la clémence, oh mon Dieu, le ramène